Canay toplaş Canay. Os kelgenden keyin болды бұл бері бері әкеле бер бастағандар болды болды бер әкел көкпарды әкел той жақсы тілек естіп алайық екі пар салым қалады естімей қалдым демеңіздер шабандоздар көкпарды бер әкеліңіздер үсенов тағай көкеміздің шоколадта үсенов тағай көкеміздің асан үсен інілеріміздің мініп апталындағы күлік ағамызды шақалы тартты сәйгілік мүлін қайтуын Мүркелес Мадияр шаланды ұстастады.